Bienvenidos al tutorial definitivo sobre cómo enseñar a vuestro gato a ir al baño. Sí, es posible, yo lo he conseguido y os voy a enseñar cómo lo he hecho. Este método que he creado consta de 6 sencillos pasos, de 3 tips muy importantes que os servirán durante el camino y para pasar de un paso a otro he creado unas evaluaciones. Después del paso 1, vuestro gato pasará por una evaluación y si es positiva, pasará al segundo paso. Y así nos aseguraremos de que seguimos el ritmo de cada gato. Empecemos. Paso número 1. Relocalización del arenero. Nivel de dificultad fácil. Desplazaremos el arenero al baño. Lo ponemos ahí y se lo enseñamos al gato. Así se acostumbrará a ir al baño cada vez que quiera hacer sus necesidades y le daremos unos días para adaptarse. Evaluación. Si tu gato lleva una semana yendo, utilizando bien este nuevo arenero y yendo bien al baño, entonces está listo para el siguiente paso. Pero si aún le está costando un poco adaptarse, alargaremos este paso unos días más. Vamos con el paso número 2. Tapar el arenero. Nivel de dificultad fácil. Debemos acostumbrarle a que empiece a hacer sus necesidades en un agujero, así que cubriremos el arenero con una tapa. Lo más fácil es usar un cartón del tamaño del arenero, hacer un agujero en medio y proteger los bordes con sello para que no se mojen y así se conserve intacto. Colocaremos esa tapa encima del agujero y se la enseñaremos a nuestro gato. Cuidado, no hagáis el agujero demasiado grande o el gato estará tentado de meterse dentro. Es un proceso bastante fácil y vuestro gato no debería tardar demasiado en hacer pis en el agujero. Evaluación. Para que tu gato pueda pasar a la fase número 3, tiene que haber hecho bien sus necesidades con la tapa durante por lo menos una semana. Si aún le está costando un poquito, te aconsejo que alargues una semana más. Y os voy a dar un pequeño tip que os servirá mucho para este paso y es que acompañéis a vuestro gato al baño. Parece un poquito engorroso, pero os ayudará en el proceso eh, si cada vez que, veis que quiere hacer piso caca, le cogéis, le acompañáis, le enseñáis el agujero y le animáis a hacer sus necesidades ahí. Así también evitaréis que haga fuera. Vamos con el paso 3. Mover el arenero al váter. Nivel de dificultad medio. Ahora vamos a mover el arenero al váter. Eh, para ello adaptaremos la tapa que utilizamos previamente para este nuevo paso. Tenemos que añadir un bol de arena sujeto a la tapa para que el gato siga viendo arena, es importante, si no, no querrá hacer sus necesidades ahí. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo utilicé una cuerda y dos tornillos. Eso me ayudó a suspender el bol de arena y mantenerlo estable. Lo colocamos y le enseñamos a nuestro gato animándole a que hagáis sus necesidades. Este es un paso complicado, eh, tenéis que tener bastante paciencia, entonces yo os aconsejo que no paséis al siguiente paso hasta que vuestro gato haya completado una semana entera de haber hecho bien sus necesidades ahí. Si lo veis que está un poco dudoso, que hace sus necesidades fuera, que lo habéis alguna vez <laughs> intentado hacerlo fuera, os aconsejo que alarguéis aquí. Es un fundamento muy importante para el resto de los pasos, así que no, que no os preocupe pasar más tiempo del que habíais previsto. Paso 4. Reducir la cantidad de arena. Nivel de dificultad medio. Para que consiga el gato hacer en el váter, debemos acostumbrarle a tener cada vez menos arena. Para ello quitaremos el bol que construimos en el anterior paso y solo dejaremos la tapa con algo de arena por encima. Así el gato después de hacer sus necesidades tendrá algo de arena para tener la sensación de que está enterrando sus heces. Este es un paso complicado porque cuanto menos arena tiene, menos le apetece al gato hacer sus necesidades ahí. Entonces, como en los pasos anteriores, tenéis que acompañarle y animarle y estar bastante pendiente. Como este paso es complicado, vamos a necesitar por lo menos dos semanas de perfección, vamos a decir, que vuestro gato lo haga bien durante dos semanas para poder pasar a la siguiente fase. Si veis que está aún dudoso, podéis alargar esta fase una o dos semanas más o, si está muy mal, volver al paso anterior y volver a hacer el proceso. De todas maneras, os voy a dar un tip que os puede ser muy útil para esto y es que uséis comida como refuerzo positivo para vuestro gato. Yo uso unas pequeñas eh, bolsas con como gominolas líquidas y entonces cada vez que mi gato hace bien sus necesidades, yo le hago un sonido, como ¡Muy bien! Y entonces le doy gominola y así el gato asocia el eh, sonido con la gominola y con, es, supone un refuerzo positivo para él y le ayuda a, a saber que lo ha hecho bien. Pequeño tip si queréis utilizarlo. Ya estamos acabando, vamos con el paso 5. Quitar toda la arena. Nivel de dificultad difícil. Este es el paso más difícil de conseguir. Vamos a quitar toda la arena que antes tenía el gato en la tapa. Eh, ahora tiene que acostumbrarse a no cubrir sus heces y a no enterrarlas. Al principio le costará, pero con paciencia empezará a entender que tirando la cadena sus heces también desaparecen, y al fin y al cabo ese es su objetivo principal. Este puede ser uno de los pasos más largos en tiempo. A mi gato le costó más o menos un mes, un mes y medio eh, realmente ir a hacer sus necesidades ahí con esa tapa sin arena. Armaros de paciencia y no paséis al siguiente paso hasta que vuestro gato lo haga bien por lo menos dos semanas. Os voy a dar otro tip y es que para aquí que habéis llegado al paso 5 tenéis que aumentar la vigilancia. Vuestro gato necesita supervisión. Como os he dicho, cagan eh, y mean todos los días más o menos a la misma hora. Así que tenéis que estar atentos. Si lo hace mientras desayunáis, desayunáis y mientras le echáis un ojo. Porque cuando no hay arena se sentirán incómodos y querrán enterrarlo en otro sitio. Entonces buscarán, por ejemplo, mantas, plantas, mm, cojines, alfombrillas algún un material que le guste. Entonces, cuando veáis que vuestro gato hace así, es como que está acabando dentro de, en algunos de esos sitios que os he dicho, es que está listo para hacer sus necesidades. Tienes que cogerlo corriendo, corriendo y ponerlo en el baño. Y ahí le animáis a que haga y lo obligáis un poquito hasta que consiga hacerlo. Y eso, y cuando lo hace, le decís, muy bien, muy bien, y, le dais la chuche. Si hay algún accidente, eh, simplemente le decís, no, muy mal, y le cogéis eh, con un papel las necesidades, la ponéis en el, en váter, le enseñáis al gato lo que hay en el váter, que lo, que lo vuela y le tiráis la cadena para que vea que desaparece y que ese es el sitio donde van las necesidades. Y entonces eh, no le premiéis, obviamente. Armaros de paciencia, eso es un proceso lento, no es fácil y el gato se está acostumbrando a una nueva realidad y, y también está luchando un poquito contra sus instintos, que son los de enterrarlo. Entonces, armaros de paciencia, pero se consigue. Y ahora vamos con el último paso. Paso número 6, quitar la tapa. Nivel de dificultad difícil. Ahora solo nos queda quitar la tapa y dejar que haga directamente en el váter. A principio le costará algo adaptarse y debemos acompañarle y animarle hasta que lo haga él solo. Armaros de paciencia, es un paso complicado y cuesta su tiempo, pero si habéis llegado hasta aquí ya no podéis dejarlo, <laughs> estáis demasiado cerca. Procura que el váter esté seco o el gato se resbalará. Con el tiempo irá encontrando su posición favorita y sobre todo no olvidéis recompensarle mucho. Este paso le costó bastante menos a mi gato que el paso anterior. La tapa no le gustaba nada, la tapa sin arena, y en cuanto se la quité, enseguida hizo en el bate. Pero en total me costó alrededor de dos meses conseguir que haga autónomamente eh, todo, todas sus necesidades, sin tener que vigilarlo y sin tener que estar pendiente. Pero bueno, al final de estos seis pasos, si conseguís hacer todo el proceso, tendréis un gato que hace sus necesidades en el váter. Y eso, amigo, no tiene precio. Si tenéis alguna pregunta sobre alguno de los pasos, me podéis dejar en los comentarios eh, la pregunta y yo intentaré contestar. No olvidéis pasaros por mi Instagram, tengo todo el proceso que grabé día a día de cómo se lo enseñé a mí, lo tengo en historias destacadas y también podéis mirar mis fotos de Photoshop, que hago edits de Photoshop sobre animales. Y recordad que este canal, aunque este es un vídeo especial tutorial, aquí no hacemos tutoriales, hago vídeos cinematográficos sobre animales que podéis mirar al final del vídeo, os pondré algunos, por ejemplo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por venir a vernos. Y adiós mía. Hasta luego. Hace ah, como que estás haciendo algo peinando. Bienvenidos al tutorial definitivo sobre cómo enseñar a tu gato a ir al baño.